Maymuncha? Привет, как дела? Кабан, Ташкент. Ничего себе! Bilazamun chog'im rukangdagi Bilazamun chog'ing uzilibdi Qo'y pachimu shu denlarda Fantazing sinusga tushibdi Yadik takoy bola qolib Millionerga gilazang suzilibdi Bilazamun chog'im rukangdagi Bilazamun chog'ing uzilibdi Litat mil chetini tarjima qilolmadikda so'libdagi bukmadingmi yani ham ading o'yladingmi patarka qilgan gilasan unchog'im millioner bag'rida yigira yutma. Likey